Heureux celui qui n'a pas de patrie, il la voit encore dans ses rêves. Dans une grande mesure, les choses que nous fabriquons, c'est parce qu'elles répondent à un besoin. Chacun fabrique pour l'usage de ses voisins, comme il le ferait pour le sien propre, et non pas pour un vague marché dont il ignore tout et qui lui échappe. Comme il n'y a ni vente ni achat, ce serait pure folie que de faire des objets pour le cas où l'on pourrait les demander, car on ne peut plus forcer personne à les acheter. Ainsi tout ce que l'on fabrique est de bonne qualité et parfaitement adapté à ses fins. Rien ne pouvant être fait qui n'est pas authentiquement destiné à servir, on ne fabrique plus aucun objet de qualité inférieure. D'ailleurs, nous nous sommes rendus compte de nos besoins et notre production se réduit ainsi à ces besoins. Comme rien ne nous oblige à fabriquer d'immenses quantités de choses inutiles, nous disposons du temps et des ressources qui nous permettent de prendre en considération le plaisir que nous procure la fabrication. Tout ouvrage qu'il serait fastidieux de faire à la main est exécuté par des machines extrêmement perfectionnées. Et pour tout ouvrage qu'il est agréable de faire à la main, on se passe des machines. Il n'est pas difficile de découvrir quelles occupations correspondent aux dispositions de chacun, de sorte que nul n'est sacrifié aux besoins d'un autre. De temps en temps, lorsque nous avons reconnu que quelque ouvrage était trop désagréable et trop difficile à faire, nous y avons renoncé, et nous nous sommes passés du produit de ce travail. Dans ces conditions, tout le travail que nous fournissons est un exercice de l'esprit et du corps, de sorte qu'au lieu de l'éviter, tout le monde le recherche, et que l'habileté s'étant développée d'une génération à l'autre, chaque ouvrage est devenu si facile qu'on a l'impression de travailler moins, alors que probablement on produit davantage. derrière, c'est un espèce de truc qui fait ça, Ça, c'est l'opéra. Devant, c'est l'hôtel de ville. Oui. milieu, c'est la place où on était. voilà. Il appartient à chacun de rendre son occupation de plus en plus attrayante, ce qui, bien entendu, tend à élever l'idéal de perfection. Et le nombre des choses qu'on peut traiter comme des œuvres d'art est si grand. Et la Saône se jette dans le Rhône au bout là-bas, enfin derrière là. Derrière, oui. Mm-hmm. Par ailleurs, si l'art est inépuisable, la science ne l'est pas moins. Il y aura toujours, j'imagine, un grand nombre de gens qui exaltent les occasions qu'elle offre de triompher des difficultés, et qui, pour cette raison, la préfèrent à tout. Heureux celui qui n'a pas de patrie, il la voit encore dans ses rêves. À mesure qu'une somme de plus en plus grande d'agréments se trouvera introduite dans le travail, nous entreprendrons des métiers qui produisent des objets désirables, mais auxquels nous avions renoncé, parce que nous ne pouvions pas les exercer avec plaisir. Heureux celui qui n'a pas de patrie, il la voit encore dans ses rêves. c'est l'enfant qui est en chacun de nous qui donne naissance aux œuvres d'imagination. Quand nous sommes enfants, le temps passe si lentement qu'il nous semble que nous aurons le temps de tout faire. Réjouissons-nous d'avoir retrouvé notre enfance. Je bois au jour présent. J'espère bien, quant à moi, que cet état durera longtemps et que la période de maturité heureuse et sage qui lui succédera dans le monde nous amènera à une troisième enfance. Heureux celui qui n'a pas de patrie, il la voit encore dans ses rêves. Jamais on a un deuxième c'est pas surchargé là. Il y a, de la c'est surchargé qui, ce qui est sympa aussi, c'est que derrière, le interlocuteur comme Daniel, qui est là, il a pratiquement Ouais, ça chante dans la tête d'or, t'as pas que ça. Ouais, ouais, mais tu fais pas plus de lumière. Ah ouais, ouais, tu fais du plateau, c'est Heureux celui qui n'a pas de patrie, il la voit encore dans ses rêves. À la tête d'or, là, il y a des. bastante grande.